लिनक्स कैन आम मकसदन तो खसूसियतन पे मबनी या ट्यूटोरियलस मन तुहद इस्तकबाल या ट्यूटोरियलस मन करनाओ अस बुनियादी मगर ज्यादा इस्तेमाल गन वाल कमांडन हूं तारुफ यम मशक हूं अहम मकसद लिनक्सस पे कम कर आगाज कर गोडनिच कमांड यस अस वो सो इको कमांड याद थो लिनक्स कमांड केस सेंजिटिव आसान येतन छ प्रत कमांड तो तिहज ऑप्शन लॉकटन हरफन मंज त अगरै छन तेल छ ति वन आमुत यमे कमांड हुंद इस्तेमाल छ स्क्रीनस पेठ मैसेज जाहिर करन बापत करन यवान टर्मिनलस पेठ गछियो उबंटुस मंज टर्मिनलस पेठ गसन खतर छ कंट्रोल ऑल्ट तो टी युक मदद हन यवान बनान छ जि ये कमांड चलन प्रत यूनिक्स सिस्टमस पेठ बे सबकस मंज छ टर्मिनल खोलनस मुतल्लिक समझावन आमुत પ્રોમ્પ્ટ પર इको echo space hello world type दबाव દબાવ્યું એન્ટર ये करी स्क्रीन पर hello world मैसेज जाहिर echo command हकव अस वेरिएबल लुक वैल्यू जाहिर करने बापत ते इस्तेमाल करित प्रॉम्प्टस पर करियो echo space डॉलर बड़न हरफन मन टाइप तो दबाव एंटर यह हावान ज कुस यू शेल इस्तेमाल ग अस हकव इको कमांड सीध एस्केप सीक्वेंस ते इस्तेमाल कर अम बापत लिनक्सस मज माइनस ई ऑप्शन इस्तेमाल कर आम एस्केप सीक्वेंसन मज छ टैब खतर बैकस्लैश टी नयन लाइन खतर स्लैश एन तो escape sequence backslash C सो कमांड ये इस्तेमाल चे करान ये प्रॉम्प्टस अथ लाइन में जाहिर करान ये है कि कार आमद बनित अगर अस क्या करने ब्रोट प्रॉम्प्ट मैसेज ग प्रॉम्प्टस पे करियो type echo space minus E single quotes अंदर enter a command backslash c to w enter. इस वुचो अथ लाइन पे एंटर ए कमांड प्रिंट गसन पत गि प्रॉम्प्ट जाहिर तो ये छो ये जानन जि लिनक्स कर्नल वर्जन युस तय इस्तेमाल करान छो सु कुस हिउ अथ मुतलक तो सानि मशीन च बाकी औसाफ जानने बापत छ अस निश uname कमांड प्रॉम्प्टस पे करियो type uname space hyphen r तो दबाइयो एंटर तुहुंद यूजर नेम क्या छ ये जानने बापत करो प्रॉम्प्टस पे type who space am space I तो दबावो एंटर ये दरअसल हु कमांड सित अगर ये तुहुंद सिस्टम मल्टी यूजर सिस्टम तेल छ ये सिस्टम इस्तेमाल करन वालन हंस फहरिस्त हावान मंज छ तुहन पासवर्ड बाकियन ते पाई लगान तो तुझ यह तब्दील करुन यछान अम बापत अस निश पासवर्ड कमांड प्रॉम्प्टस पे करू type P A S S W D तो दबायो एंटर ये तु यह कमांड टाइप छु करान मौजूद पासवर्ड टाइप करनुक मुतालबु छु करने यवान येतन करबु सिस्टमुक मौजूद पासवर्ड टाइप अगर अब मौजूद पासवर्ड सही टाइप कर तेली में नो पासवर्ड टाइप करनुक तो पत अमुक दोबारा तस्दीक करनुक मुतालब करन मगर यदवै तो मौजूद पासवर्ड मशिद आज गुमुत तिल क्या करो अम पत ते तो मौजूद पासवर्ड जानने वरय पासवर्ड तब्दील कर मगर यह हको सिर्फ रूट यूजर के जरिए करित वने रूट यूजर छुकुस सु खास इख्तियारतन हुंद हामिल शख्स अस हेको यह वन जि रूट यूजर छ विंडोजस मज एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदिक पट सिस्टमस मज तारीख तो वक्त जानने बापत छ डेट कमांड हुंद इस्तेमाल करने यवान टर्मिनलस मज करियो डेट कमांड टाइप तो दबायो एंटर यह कर सिस्टमुक मौजूद वक्त तो तारीख जाहिर यिथ पट हेकौ अस वचित डेट कमांड छ अस वक्त तो तारीख दशवनी हन जानकारी दिवान य कार आमद तो छस वारिया ऑप्शन ते प्रॉम्प्टस पेट करियो date space plus percent sign तो बड़न हरफन मंज टी टाइप तो दबायो एंटर यतन छ मिनट तो सेकंड च शक्ल मिर्फ सिर्फ वक्त बोजने यवान प्रॉम्प्टस पेट type date space plus percentage sign लॉकटेन हार्फन मंज एच तो दबायू एंटर यू वाइने रतुक नाव प्रॉम्प्ट पे करू type date space plus percentage sign लॉकटेन हार्फन मज एम तो दबायू एंटर ये चु यानी एदाद वर्ड वर्डियों करें थावान यतन फरवरी रेत बापत 02 हावान तु रलयो यह हासिल गमतिस आउटपुट मुताबिक प्रॉम्प्टस पेट करियो type date space plus percentage sign लॉकटन हरफन मज वाई तो दबायो एंटर यह मौजूद वरी केन आखरी दोन हिंसन हावान अस हकोख यम नतज मुथिद यानी इकवट त मिसाल पठ करो प्रॉम्प्टस पे type date space plus double quotes anmans percentage lockten harfanmans h percentage lockten harfanmans y तो दबावो एंटर यह कह फरवरी हावान ब्या कमांड छ कैल कमांड हालांकि ये कमांड छन ज्यादा इस्तेमाल गसान ये छ असि वरी त रेत वचनस मज मदद करान मौजूदा रेतु कैलेंडर वचन बापत करियो प्रॉम्प्टस पे टाइप कैल तो दबायो एंटर कुन त रेतु कैलेंडर वचन खतर मसलन दिसंबर 2007 थुक प्रॉम्प्टस पे करियो कैल स्पेस बा स्पेस 2007 टाइप तो दबाव एंटर यह दसंबर जो कलेंडर हावान ब्रो पकन ब्रोट करो इस कैंचन फाइलन तो डायरेक्टरीन मुतलक कात लिनक्सस मंचु सॉरी एक इस फाइली ची शक्ली मंज आसान वंचु सवाल जी फाइल क्या छे हकीकी दुनियास मंचु फाइल सो यात मंज इस पानी दस्तावेज द कागजात छे थावान इथाई पर्ट छ अख लिनक्स फाइल ते जानकारी हंस जाय तो डायरेक्टरी क्या छ डायरेक्टरी हेको फाइलन तो बाकिन सब डायरेक्टरीजन हुन कलेक्शन यानी मजमू वनित डायरेक्टरी छ ऐसे पन्नन फाइलन तरतीब दिनस मज मदद करान इच विंडोजस मज फोल्डरन हिंद पर्ट Linux systems pet yel is login ch karan is ch home directory mand asan. Home directory vishnu khatr kariu prompt as pet type echo space dollar baden harfan mand home. To dabayu enter. अमे पतिच कमांड छ ऐसी मौजूद डायरेक्टरी यथ मंज इस काम छ करान तथ जाहिर करनस मंज मदद करान यह छ pwd यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी promptس پٮ۪ٹھ کٔرِو pwd ٹایپ تہٕ دبٲیِو Enter وۄنۍ ییٚلہِ زن اَسہِ پننہِ ڈایریٚکٹری متعلق پاے چھِ أسۍ یژھو امہِ ڈایریٚکٹری ہٕنٛزن فایلن تہٕ سب ڈایریٚکٹریٖزن متعلق تہِ زانُن امہِ باپتھ کرو أسۍ ls کمانڈِ ہُنٛد استعمال یہِ کمانڈ چھِ عام پٲٹھۍ یونِکسس تہٕ لِنکسس منٛز استعمال گژھان ls کمانڈ کٔرِو ٹایپ تہٕ دبٲیِو Enter وۄنہِ وٕچھِو آوُٹ پُٹ فایلہٕ تہٕ ڈایریٚکٹریٖز چھِ عام پٲٹھۍ الگ الگ رنگن منٛز بوزنہٕ یِوان ls command कमांड वारिया ऑप्शन यमन मंज विछाव के promptस पेट करियो type ls space minus minus all तो दबाओ एंटर यह सारे फाइलन सान चूरी रूजम फाइलन ते हावान फाइल नेम यम डॉट से शुरू छ हिडन फाइल अगर अस फाइल सहित मजीद जानकारी तसिल कर तेल हेको माइनस एल ऑप्शन इस्तेमाल कर प्रॉम्प्टस पे करू टाइप एस स्पेस एल तो दबायो एंटर यह अस फाइल परमिशन यानी फाइल मज रदो बदल कर हकूक फाइल मालिक सु नाव आखिरी लटि कर आई तब्दील कर फाइल हूं साइज वगैरह जाहिर करान यम ऑप्शनस तफसील छ मौजूद ट्यूटोरियल के दायरे नेबर एलएस हेको वारियान ऑप्शनन सहित इस्तेमाल करित यम अस यम सारे जानकारी स्क्रीनस पे जाहिर करने बजाय हेको अस यम एक्सी फाइल मन जमा थवित दरअसल इथ पे हेको कुन ते कमांड हुंद आउटपुट फाइल मन महफूज या सेव थ कमांड पत करो राइट एंगल्ड ब्रैकेट तो फाइल हुंद नाव टाइप यानि अस L S space minus small l space right angled bracket space file info to w enter When gach sarni file ant folder an hz zankari file info now chi file man save मगर इस कित कन हकौ अम फाइल हन तफसीलात वचित अम बापत छ अस निश cat कमांड बस cat space तो फाइल हुन नाव करियो टाइप येतन छु फाइल हुन नाव इन्फो फाइल तो दबायो एंटर तो हेकियो अमिश तफसीलात वचित दरअसल छु कैटस ब्याक अख अहम इस्तेमाल फाइल बनावने अम बापत करियो प्रॉम्प्टस पेट type cat space right angled bracket space file हुन नाव मसलन फाइल 1 तो दबाइयो एंटर वन अगर इस एंटर दबाओ तेल छ कमांड इस्तेमाल करन वल सिंदिस इनपुटस प्रारान आसान इस ये टाइप छ करान सु फाइल मज लेखने यवान करियो के टेक्स्ट टाइप वन करियो इनपुट इख्तिताम हावन बापत एंटर की प्रेस वन करियो कंट्रोल तो डी की दशवे इकवट प्रेस अगर मिसाल पे फाइल वन गोडे मौजूद छ तेल यूजर सुन इनपुट अथ फाइल पे ओवरराइट ग अगर तुम तो ब्रहमि मौजूद फाइल फाइल वन किस अखरस मज टेक्स्ट जोड़न छो यछान तेल करियो प्रॉम्प्टस पे type space double right right bracket space file one तो दबाइयो एंटर बे वारिया कमांड यमन पेट कथ हेको करित मगर एस थाओ पनिन कथ फिलहाल यति ता महदूद दरअसल यमन कमांडन हुन जिक्र गोमुत छु तिहजन सारनी ऑप्शनन हुन ति छन वजाहत गमच वन वत एस या ट्यूटोरियल किस आखरस पेट ये सबक छु talk to a teacher project क हिस्से यत कौमी तलीमी मिशन आईसीटी के जरिए हिमायत छ करमच मजीद जानकारी यथ लिंकस पर दस्तियाब यम ट्यूटोरियलुक तर्जुम तो सदाबंदी से मे यानी वजाहत अहमदन आई आई टी बॉम्बे खतर कर्मच शरीक गसन सठा शुक्रिया